إديسيون ميكرافون تقدم فرقة تسلا انتربريز إقادة الزينة اكس راينا راي صدوه إيه هدي الدنيا ويا الخاوة هدي الدنيا ويا حبيبي الدنيا ويا حبابي هدي الدنيا آه هدي الدنيا ويا صحابي هدي الدنيا ويا حبابي هدي الدنيا آه هدي الدنيا ويا صحابي هدي الدنيا ويا خوا ويا ودي ودي صدوا يا الاخوان يا صدوا يا حبابي يا صدوا آه يا ودي خاطر ملكة على كورنر بديت باريس

الدنيا يا حبابي هديتني هديتني ما يفهم سرقي في ذكر الرقدة